la lati orem che la i suferas sen gem ci bel sonas ja al mimem, nu basti u ci matematic mi donne u de via temp giu u vila freshon del printemp allergias mi contra ul polen mi bedaura spril manc de solen sed jen fermo plena je autenti ca jen pli artic cel tombei de mi ai amoi senific mal vivu vi en paz en via propras paz Ce la ceas contu de larmoi sen pav For vivu vi en joy su via propra voi Mi pardon carmen sed iam belegas mia harem de ne amanto i kai la problem estas ke rustigas la tandem ki uni konstruis en lantik fa kai en pria artic cel tombei de mia iam moi se ne fi mal vivu vi en en via propras pax kai en plia kunik ce la chas conto de l'armoi sen pav for vivu vien en sur via propra voce pardon petem timas mi e cia anatem kai revadas mi pri la maten en ci sen fina noct kai mi en vidi sen vi tag lumon amic mi vidi sen vi tag lumon Bissen wie tagluman a mim.